Faz tempo que eu não fumo ganja Meu pulso não tá cravejado Não consigo dar um dois que eu já fico em pânico Mesma peça de costume que eu deixei no armário Eu sou contrário, piratas querem ser eu Mas já sou pirado, então senta no banco de reserva ali Tudo é marketing, fala empresário é Mark Zuckerberg Que se infiltra na rede da madrugada sonâmbulo Me afogando nas ânsias da vida pira que sonhando vou Perdi o ônibus pra casa pois parei no vândalo Tudo é reversível, troca a dimensão de escâmbutro Cuidado com as tia, carniceira faz escândalo Sinto marimbondo com seu voo sobrevoando sua cabeça Assumo o predador que habita o antro de sua presa ah, ah, ah. Na natureza, tá todo mundo ocupado Ou fazendo filho ou matando os outros como é que isso não sai do controle? Como é que isso fica em equilíbrio? Conto de fada com alazão, galopava domingo, o galo cantava, família tava de pé. Cansado de ter que aturar simpatia, forçada de pai de família, pensando que passa na venda com money trocado pra pegar cigarro do tipo Palladium. Yeah, chebeteira sempre grão no rádio, não tolera assédio, gata até colírio. Brincadeira quem surfou no pódio, sigo sempre exótico como Pita Pão Sírio. Vou vender sample packs pra beijar pra Sirius alguma forma te feriu Consumista de artigos como HQs e vinil Sou mais um psico acumulando neuro em quarto vazio Faz tempo que eu não fumo ganja Meu pulso não tá cravejado Não consigo dar um dois que eu já fico em pânico Mesma peça de costume que eu deixei no armário Faz tempo que essa porra não anda O raio já não tá no mesmo brilho O sonho já não tá no mesmo feeling Não me sinto pronto pra voar se eu fosse como eu era um ano atrás, talvez as coisas não tivessem tão pesadas como agora. Me tira essa dúvida, mentira, tá tudo bom. Sempre tipo marimbondo quando bate a asa, vou e se mexer com minha colmeia, eu juro que tá com ferrão. Slow life, testa fé. Se tocar na minha família, eu juro que levo na mão. Sinto marimbondo com seu voo sobrevoando sua cabeça Assumo o predador que habita o antro de sua presa ah, ah, ah. Sinto marimbondo com seu voo sobrevoando sua cabeça Assumo o predador que habita o antro de sua presa ah, ah, ah. Faz tempo que eu não fumo ganja meu pulso não tá cravejado Não consigo dar um dois que eu já fico em pânico Mesma peça de costume que eu deixei no armário Faz tempo que essa porra não anda O raio já não tá no mesmo brilho sonho já não tá no mesmo feeling Não me sinto pronto pra voar E se eu fosse como eu era um ano atrás Talvez as coisas não tivessem tão pesadas como agora Me tira essa dúvida Mentira, tá tudo bom Sempre tipo marimbondo quando bate a asa Vou e se mexer com minha colmeia Eu juro que tá com ferrão Slow life, testa fé Se tocar na minha família eu juro que levo na mão